menuju lokasi pantai Walakiri tempat pelaksanaan parade Sandalwood dan tenun ikat Sumba ini adalah Ini masyarakat yang menuju ke lokasi Pantai Walakiri pelaksanaan Festival Sandalwood 2018 dan Expo Tenun Ikat Sumba. Dari mana? Dari Desa Matarapido, Kecamatan Kota Mas berapa? Satu sute. Ja, dat kan maar bij hoor. Sini, sini, sini. Lihat Bisa Bisa jalan. alles. punya hubungan dengan raja-raja di Jawa. Jauh, jauh, jauh. Eh, jauh. Jauh, jauh. Jauh, jauh. Sumatera, Riau, Jawa, Bali, Lombok, sampai gerakan Irian Jaya merupakan gerakan pulau yang kawasan titik yang pernah menuju satu gerakan Irian Jaya. Hanya Sumba yang terlepas dari gerakan-gerakan gunung api itu. Maka Sumba tidak punya gunung api. Apabila hancur lepengan-lepengan itu, maka dari Sumatera sampai ke alam kolam delta Irian Jaya akan hancur lebur. Maka Sumba dikatakan asli kolom pulau sempurna. Kemudian dalam budaya, Kenapa selalu diberikan kepositifan? Karena ungkapan rasa persaudaraan yang dalam. Berikutnya, keselamatan Kanatang. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. ya. ya, ya, ya, ya, ya, ya, Ayo, ya, ya, ya, ya, ya Di Bali ada apa? Katanya sore sih. beberapa menit lagi sebentar akan tenggelam silakan matahari yang akan terbenam देखा नहीं